है चार अरब रुपए चार अरब चार अरब रुपए एक दिन में दारू के गिरता है उसको तुम कैसे कलेक्ट करोगे खम्मा घनीसा राजस्थानी फनी वाइन्स में आपका स्वागत है हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। चार अरब बोलो एक दिन में अब दारू में ही तो विकास हो रहा है जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है जितना भी विकास हो रहा है आई दारू में ही हो रहा है अभी जब कोई बोल Mẹ của trứng là mẹ. Karuna karuna. Karuna karuna. Karuna karuna. Ha ha ha ha! Yeah.